өткөргүчтөр электр талаасында электр талаасын экрандаштыруу Зарядталган нерселердин өз ара аракеттешүүсүн жана электростатикалык индукция кубулушу менен таанышууда сиздер электр талаасындагы өткөргүчтүн өзгөчөлүктөрүн кээ бир тажрыйбаларда көргөнсүздөр аларды түшүндүрүү үчүн электр талаасы түшүнүгүн колдонуп кээ бир тажрыйбаларды кайра кайталайбыз мисалы узартылган өзгөрткүчтүн модели менен болгон тажрыйбаны зым менен туташкан эки металл шарын эстейли өткөргүчтүн моделине заряддалган таякты жакындатабыз таяк аркылуу пайда болгон электр талаасы өткөргүчтөгү бош заряддарга таасир этет бул аракеттин натыйжасында өткөргүчтүн денеге эң жакын бөлүгүндө заряд пайда болот анын белгиси таякчанын зарядынын белгисине карама каршы келет ал эми өткөргүчтүн алыскы бөлүгүндө таяктын заряды менен бир түрдүү заряд пайда болот электрометрдин жебесин четтегенинен заряддын бар экенин билсе болот өткөргүчтү электр талаасына жайгаштыруу анда жайгашкан эркин заряддардын кыймылына алып келет муну тажрыйба далилдеп турат зарядталган эбонит таягы жана учтууда айлана алган металл түтүкчөсүнүн өз ара аракеттешүүсүн карайлы түтүктүн бир учуна заряддалган эбонит таягын жакындаталы таякча өзүнүн айланасында электр талаасын пайда кылып металл түтүгүндөгү эркин заряддардын кыймылына алып келет жыйынтыгында түтүктүн таякка жакын жери таякка тартылат бул тажрыйбада болсо пинг понг үчүн өткөргүч шариги графит менен сүйкөлгөн дагы айнек таякчаларынын үстүндө металл шарларынын ортосунда ар бери кыймылга келүүдө Пинг-понг шарынын кыймылы ага зарядталган металл шарлар пайда кылган электр талаасынын аракети менен кыймылга келүүдө эгер металл шарлары зарядталбаса анда электр талаасын пайда болбойт дагы Пинг-понг шары кыймылга келбейт металл барагын же металл торчо тосуп койсо электр талаасы азаят өткөргүчтөрдүн коргоочу таасирин көрсөтүү үчүн эбонит таягын электрлештирип электр талаасынын булагы кылабыз дагы электрометрге таякты жакындатабыз электрометрдин жебеси электрленген таяктын таасиринен улам четтейт эми электрометрдин жанына металл торчолуу рамканы коебуз эми зарядталган таякты электрометрге жакындатсак анда электр талаасынын таасири байкалбайт рамканы алып койсо анда электр талаасынын таасири кайра көбөйөт